大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享了。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第九讲要讲些什么呢？我忘了，到底忘了什么呢？我儿。 不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命，因为它必将长久的日子、生命的年数与平安加给你。不可使慈爱、诚实离开你，要系在你颈项上，刻在你心板上，这样你必在神和世人眼前蒙恩宠。 又聪明。那我们，在经文里面看到，忘记什么？不要忘记我的法则。忘记，那就是跟你的记忆有关。记忆是非常非常重要。那我们从小呢？ 我们都有各种各样的训练，就是要去背啦，要去记啦，哦，来去评估你读书的这个呃能力啊，在各方面呢，就是我们觉得，就是说，假如我记忆好，哎呀，基本上读书就不是很大的困难啊，你就会觉得比较轻松。那假如你记忆好， 哦，办事能力也基本上也比较有效率，因为你不会重复重复哦的去去想去做哦，因为你记住精准就是这样做。那假如你记忆特强的话，那当然是更多人会看重你哦，因为你特强，你脑里面呢你记过的东西。 然后又越记越多，越来越强化起来。哇，你的脑哦，真的是里面就有很多的资料，那那就好像是一个图书馆这样哦。所以啊，你要什么的东西，我里面就把它拿了出来啊，因为我记住。那你不能记，那你就不能把它拿出来。所以。 记忆是非常的重要，而我们作为基督徒呢，在这个经文里面也告诉我们，不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命。所以这个就跟你的记忆就非常的这个重要。如果你忘记的话，你怎么去谨守上帝的诫命呢？作为一个基督徒的话，你说我要行上帝的旨意，我要做上帝所喜欢的事，我要按照圣经的教导。 那假如你忘记这一切的法则的话，你怎么样去行上帝的诫命？你怎么样行上帝的旨意？你怎么样去做上帝喜欢的事呢？所以记忆就非常的重要。所以这个经文里面，它就特别的告诉着我们什么呢？就是说，你需要把上帝的法则系在你的景象上，刻在你的心板上。 还有在《生命记》六章八节，《生命记》十一章十八节，还要系在你的什么手上，然后戴在你的额头上啊！这一些这些的各种，我们都可以看得到，它就是为了什么呢？啊，就是要你放在耀眼的地方啊，你可以容易看到的地方，你可以呃，一看就看得到。 啊，你放在你头上，就说明他的这个重要性；放在你的心里，是说明他的这个你的心思意念啊。哇，很容易有上帝的话语。所以你看到你记记记到，然后你会想到，然后你会感动得到。呵，这些这各方面的这些形容啊，就说明你要用各种的方法将上帝的话语把它记起来。 不要忘记上帝的法则啊！是通过多管齐下去提醒你上帝话语的重要，你才可以去谨守上帝的话。如果没法则，你怎么样去谨守上帝的话呢？所以啊，你一定要记得，并且圣经告诉着我们很重要的一件事，就是说你能够将上帝的法则记。 然后去谨守的话，那的跟你的一生祸与福、得与失、是好与坏，其实就非常的相关联了啊。对于记忆的事，很多时候它有一个关键的因素是你会记得，你会忘记。那它衡量、很检测的，其实就是你看它重要吗？你对于。 呃，你看中的事情，你看中的人，呃，你有兴趣的，你就会比较什么？你就会认真哦，然后你会甚至背起来咯，你会将它呃呃呃记录起来。你看中的人啊、事啦、物啦，各方面，你都可能会用不同的方法，让你能够记得的，让你能够看得。 看到，然为想到的，哦，比如说有人说啊，就是在啊办公室你的桌子上啊，你觉得很重要哇，家庭服啊，哇，这一家人的家庭服啊，啊，孩子很可爱，你的照片就放在那边，对不对？所以，假如你有什么事情啊，明天要做，你就会用一张呃呃 sticker 啊，写了就贴在上面，啊啊。 或者你就放在日历里面哦，某某人生日了啊，或者有什么重大的事情啊，你也会写在你的旁边。可能有你的呃记事簿啦，或者一张白纸啦啊，你总是会用呃各种的方法哦。当然现在更方便的就是以我的习惯了哈，就是我放在我的手机的。 啊，谷歌 Calendar 里面，它就会呃呃就会呃提醒我啊啊，然后我不单是呃谷歌的这个呃 Notification 提醒我，其实我还会在另外一个 Alarm 啊来提醒我。呃，这个提醒我，我说实在，我是很加速的哈，我很加速的，就是我比如说我每天呃，就是拜一啦、拜三、拜五哈。 对不对？我要做节目，所以我可能就是呃拜一之前啊，拜三之前就是拜二了，拜五之前啊拜四，然我就会下一个 alarm，就是要做啊，要做这个节目。然后呢，在各天啊拜一、拜三、拜五，我就会下一个 alarm，又说呃要通知呃我要发 WhatsApp 通知大家。所以我做这个节目里面，我怕我忘记啊，我之前提醒、手提醒我很多的。 提醒啊，对不对？为什么？因为我看为很重要，所以我会通过各种的呃可以做到的，就是呃提醒自己，让自己不要忘记，因为你看为重要。所以是否会记得或忘记，其实很重要于是你怎么样看这个人，怎么样看这件事物了。所以圣经里面是说你哦。 不要忘记我的法则，那就在于你对上帝的法则， <laughs> 你看重吗？啊，所以你要谨守上帝的节命，你是否看重呢？啊，这些都关系到你怎么样看上帝。如果你对上帝的敬畏，你又对于他的法则啊诫命。 你认为要谨守的话，那你会用各种各样的方法协助你，让你能够将神的法则、神的诫命记着、提醒，然后你就去谨守完成。 主的旨意，行走在神的道上，我们一起祷告。主，你的法则，你的旨命是宝贵的，但有些时候我们很容易被许多的事物所影响、忘记，甚至有些时候我们也轻看，我们也提不起劲。但主，我们。 要做主你的这个门徒，要行主主你的道，那主啊，我们就要谨记你的法则和诫命，所以帮助着我们有强的记忆，我们也有各种的方法来记住上帝你的话语，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 记得哦，你的参与就是我的动力。点赞、订阅、关注、转发给其他人，支持我，为我祷告，谢谢你哦。记得在 YouTube 那边，你可以有呃你的回应，然后写一些呃实际上的问题。我希望呃有这些问题以后，我就开始做节目了，做一个你问我答的节目。 周一三五，再见，耶稣爱你，与你同在，上帝祝福你。